Komm, ich krieg dich wieder hin. Ich helfe dir. Hier, für dich. Komm, ich krieg dich wieder hin. Thank you.